ናቸው። መጀመሪያ እዚህ ላይ ጻፍሽ። እናንተም በባዶ ወዳችሁ ትምህርት ቤትም ከብት ከመሄዳችሁ በፊት እዚህ መታችሁ ቁርሳችሁን በልታችሁ ትሄዳላችሁ። እሺ። አንተንም እናትህንም አልለቃቸውም። ከኛ ጋር ብትስማማ ይሻላል። ሰውየውን ስንት ለምኜ ስንት ጋብዤ መሰለህ ያገኘው ምንድን ነው ማስረጃ ይኸውልህ ሳይቸግረኝ ማስረጃውን አውጥቼ አስመጣሁለት። ያው ጉድ ሊሰራኝ ነው። ሄድ አንድ ነገር በሉልኝ። ከዛ ዱርዬ ጋር ምን አባሽ ታደርጊያለሽ? አንቺ እንደምታስቢው ሰው ሁሉ ክፉ አይደለም። እሱ ለአንቺ ያስብልሻል። ጣሶ ለእሷ ደብዳቤ ለመጻፍ እንደምማር አላወቀች ነው። እሺ ወጋየሁ በቃሉ ከአባቴ ያገኘሁትን ንብረት በእኔ ስም ሙሉ ለሙሉ ያስተዳድርልኝ የሚል በሐሰት በጣሰው ስም ወረዳ ገብቷል። አዎ ሽፈራው የሚባል ሰው ያውቃሉ እንዴ? አዎ አውቀዋለሁ። ስሜን አትጥሪኝ አንቺ። እኔ ሰርጉ ይለፍ እንጂ የልጄ ህይወት ይለፍ ማለታችሁን መቼ አውቄ። መምህር የሚያስተምሩት ማድረግ የሚከብደውን ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ መምህር ጋር ሄጄ አልማርም። ለካ በማቸርነትና በልጃቸው ላይ ነው ያነሳሳኝ። ወይኔ ያሰግድ ከጣሰው ላይ ውክልናዬን አነሳለሁ። የልጄን እርግማንም አነሳለሁ። ምን አድርጓቸው ነው ግን? እነዚህ ሰዎች ዳዊትን ቢያገኙት ይዘለዝሉታል። እናንተ ይከፋል። ምን ትሰራለህ? ችግር የለም። መንግስቱን ያውቁታል እንዴ? ቆይ እዛው እዛው ድርጅት ውስጥ ነው የሚሰራው። ምን አሉሽ? ቆይ እስኪ እንደው እኮ አንቺ መጣ ሰራዊት ነው ያለው አሉሽ። መንግስት እየሳብሩት ነው ያለው። ደህና ነው አሉሽ። መስሪያ ቤቱ ቅርንጫፉ የት ነው ነው የሚሉት? አዘደ ኧረ እባክሽ ንገሪኝ። ዝም አትበይኝ፣ ጨነቀኝ እኮ። ሀያ አንድ ጊዜ ክስቲ ገዛኸኝ ይምጣ። ምንድን ነው የምትይኝ? እሱስ ቢሆን እንደዚህ ጠፍተንበት አሁን ሲያገኘኝ ምንድን ነው የሚለው? ሀይ ስራውን ያውቅ የለ ተሽከርክሮ ተሽከርክሮ አሁን ነው የሚመጣው። ዝም በይ አንቺ። ፀሐይ ደግሞ ለሱ ትጨነቂ ነው? እንደ አበለሻሸው ነገሩን በሙሉ እኮ ብዬ ነው። ታየ፣ ይኸው ደርሶልሻል። የናቃችሁት ልጅ ቀድሟችሁ ሄዷል። እስር ቤት ሊያስወረውራችሁ፣ መሳቂያ መሳለቂያ ሊያደርጋችሁ፣ ይሄ መርዝ፣ ይሄ እርኩስ እኔንና ቤተሰቤን ሊያጠፋ ህይወቴን ሊያበላሸው፣ እገለዋለሁ። ገንዘብ የለው ሰው አያውቅ። አንድ ተራ መጤ ፋይሉን ከወረዳ እንዴት አስወጣ? መጀመሪያውንስ ፋይል ለመፈለግ የሚያስችል ጥርጣሬ ከየት መጣ? አንቀዋለሁ መጀመሪያም እናቱ እዛው እንዳለች ነው። ጣሰው አንድ ነገር ልምከር፣ በተናደድክ ሰዓት ምንም እንዳታደርግ። ንዴት ከዓላማ ያስታል እኛ ደግሞ ብዙ ዓላማ ያለን ብዙ ኢንቨስት ያደረግን ሰዎች ነን። ስለዚህ ጊዜ ውስጥ ተረጋጋ። ተነሳውን ሸኘው። የቀረውን እና ሞገስን ጨርሷል። ማለት እምረዳችሁ ነገር የለም። የምትረዳን በስሜታዊነት አንድ ነገር አድርገህ ልፋታችንን ገደል ባለመክተት ብቻ። አየህ፣ የአንተ ንዴት እኔ ተረጋግቼ እንዳስብ አያደርገኝም። እኔ ደግሞ ተረጋግቼ ማሰብና የጠፋውን መመለስ ለወደፊት ማቅጣጫ ማስያዝ አለብን። በጎልማሳነቴ ለብሰው የነበረ ነው። አብዬ በቃሉ ናቸው ያኔ በሙያ ትምህርት ቤት ተማሪዎች አሸምነው ለባህል ስጦታ ብለው ያበረከቱልኝ። አንተ እሱን ልበስ፣ እኔ ደግሞ ይህን ለብሼ አባትና ልጅ ሆነን ወደ ባህል ቦታ ነን። እኔ መሄድ አልፈለኩም። አልሄድም። እንዴ ምን ሲደረግ ዳዊቴ፣ አሁን ጊዜው ለአንተ ጥሩ አይደለም፣ አደገኛ ነው። የአንበሳውን ቀፎ አንድ ይነክተዋል። ዳዊቴ ነገሮች እስኪስተካከሉ ድረስ ለአንተ ብቻህን ወዲያ ወዲህ ማለት ጥሩ አይደለም። ከሰው መቀላቀል፣ ከሰው ጋር መዋል አለብህ። አዎ አቤ፣ እኔ እዚሁ ከቤት እኮ አልወጣም። ቤት ነው የምሆኑት ማለት አንተን ብቻህን ጥዬህማ አልሄድም። እኔም እዚሁ ቀር እንደሆን እንጂ አቤ፣ እንደሱ እኮ አይደለም። እኔ እንደው ሰሞኑን የሆንኩትን ነገር ቁጭ ብዬ ብቻዬን ማሰብ ፈልግ ሰው አይዞ አይዞ። ፋይሉ ከወረዳ ወጣ ማለት እኮ አለቀልን አበቃልን ማለት እኮ አይደለም። ፋይል በፋይል ይተካል። በቃ ያን ያህል simple ነው። አንተ ብቻ ተረጋጋ። ስማ ሞገስ አስፈላጊውን ገንዘብ አውጣ። እንኳን በበዓል አይደለም በሌሊትም ገብተህ ፋይሉን በፋይል ተግባባል? እንጂ እንሂድ ታልሽ። እኔማ በፍጹም እኔ አንቺን ጥዬሽ አልሄድም። በጥምቀት ምድር ልጄን በርቁልህ ባልሄድ እሜ ዘንድሮ ይቅርብኝ፣ እናንተ ሄዱ። እኔም አንቺን ትቼሽ አልሄድም። ለዛውም በዚህ በማተኛው ጊዜ እንዴት ነው ትቼሽ የሚሄደው? ቤተንሻ ሁሉስ ሽልበሽ እኔ ቀፎኛል። የትላንትና ወሬ ከተሰማ እነዛ እረኞች ያፌዙብኛል። በቃ አልሄድም የትላንትና ወሬ አልተሰማም አልኩሽ። ቢሰማማ ኖሮ አረጋሽ ጎሳ ይቀድ አልነበረም እንዴ የምትመጣው? ዳዊትም እኮ ቢሆን ለአብዬ በቃሉ የሙት ዓመት የመጣን የመሰላችሁ ሰው። ይልቅ አሁን ከቀረሽ ሰው ምን ሆና ነው ይቺ ልጅ በበዓል የቀረችው ብሎ መጠቋቋሚያ ነው የሚያደርግሽ። ተነሽ አሁን ልበሽና ተነሽ እባክሽ እንሂድ። እስቲ እምር ብለሽ ቆንጆ ሆነሽ ከጓደኞችሽ በላይ እምር ብለሽ ታይ። እጮኛሽንም አኩሪ ውስጥ ተነሽ ለምንድን ነው አንቺ ስነግርሽ የማትሰሚው? ከወጋየው ራቂ። እየጠቀምናት አይደለም እየጎዳናት። ወደ ሀገረሰብ ንዳው። እሺ ሀገረሰብ ሀገረሰብ አ ቤንዚኑ ነው እችላለሁ። እሺ እድሜ ለጌትዬ እንዳይከተለኝ ብዬ እኮ ጠራርጌ ነው ኪሴ ውስጥ የከተትኩት። ቆይ ሀገረሰብ የምንሄደው ለምንድን ነው? ሀይ ሰዎቹ ያሉት እዛ ና። እነማንን የወጋየን ቤተሰቦች ልንከተል አይደል ወጣ ነው። እና ማን ይለኛል እንዴ? ይኸውልሽ ስለ ሸፈራው ጠንቅቀው ነው እሺ የሚያውቁት። እሺ ምን አሉሽ? እኛ ከእሷ ጋር ማፈላለጋችንን ማቆም አለብን። ስለ መንግስት ሁሉ ሳይቀር በደንብ ነው የሚያውቁት። የጠየቅናቸው ሰዎች እኛ የጠየቅናቸውንም እነሱ የነገሩንም ለነጌትዬ መንገራቸው አይቀርም። መንግስቱን ያውቁታል። አዎ መንግስቱ ሁሌ እዚህ ይመጣል አሉ። ልክ እንደ አባቱ ረጅም የምንሄድበትን ስለሚያውቁ ይከተሉ። ወጋየውንም ብንርቃት ጥሩ፣ አለዛ አደጋው ለሷ። ቆይ ሀገረሰብ የሽፈራው ወንድምና መንግስቱ እያሉ እያወቅን ነው እሷን ትተናት የምንሄደው? መንግስቱ እዚህ መጥቶ ነበር ያውቁታል። እኔ ሀገረሰብ አልሄድ አሁን እንደውም ሰሞኑን እዚህ ነበር። እሺ ቆይ አንተ ደግሞ ለምንድን ነው ሀገረሰብ የማትሄደው? እርግጠኛ ነሽ እዚህ ነበር? አዎ ሀዬ ሀገረሰብ እየሄድን እንደሆነ አሁን ይደርሱበታል። ስለዚህ ከኋላሽ ተከትለው ሀገረሰብ ይገባሉ፣ ያገኙሻል። ቆይ እየፈለገ ቢሆን እንደው ደርሰን ደርሰን እዚህ እዚች ሀገረሰብ እንደው ሳናደርሳት ነው የምንመለሰው። ቆይ አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? ሀይ ከፈለግሽ እሷን አሳፍሪያት ሀይል። እንደውም ለምን ራስ አትሳፈርም? እሺ ለምን ራስ እንደው አንድ ጊዜ መንግስቱን የሚያውቁትን ሰዎች አገኘሽ። አዎ ከዛ እዚህ ነበር አሉሽ። ከዛስ ሀዬ አዎ እዚህ ነበረ። እንደውም ሰሞኑን እዚህ ከቺኩ ጋር ሲንጎራደድ ነበረ። ሀይ ማ የኔ መንግስቱ አየ መንግስቱ ሽፈራው ደስ አለሽ? famous ሆኖልሻል። እሺ ደስ አለሽ? ሀገረ አልሄድም ይለኛል እንዴ? ሀይ በእናትህ ልብስ ልቀይር እስቲ፣ በእናትህ ትይዝልኛለሽ? ልብስ እገዛልሻለሁ። እሺ ያው ጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጥስ ምናምን የሚባለው እንዴት ዋላችሁ? አባ ሳህሉ እንዴት ዋሉ? እንኳን አደረሰው። እንኳን አብሮ አደረሰ። ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴ ዘንድሮ እንኳን በዓሉን ቤት ሄዳ ከብሮ ነው እንዴ ልጁን መጠበቅ አለብኝ። ምን ነው አልሄድም አለ? አደረሰህ የኔ ልጅ። እንዴት ነህ? ተመስገን። እኔ የምለው እንደው በቃ በጥምቀት በዓል ጨክነህ አልሄድም አልክ። ይኸው አባባ ሳህሉንም እኮ አስቀረሃቸው። አይ እንዴት ሆኖ ይኸው እሱ ካልሄደ አልሄድም ብለው እኮ ይኸው ደጅ ቁጭ ብለዋል። ይኸውልህ አባባ ሳህሉን በጥምቀት በዓል ብታያቸው ብየው ይሄ ነጭ በነጭ ልብሳቸውን ለብሰው ከቄሶቹ ጋራ ወረብ ወረብ ሲሉ አቤት ሲያምርባቸው። አሁን እኮ እሳቸው ቢሄዱ ደስ ይለኛል። እንዲህ አንተን ጥለውህማ እንዴት ሆኖ። በዛሬ ቀን እኮ ልጄ ብቻህን መሆን የለብህም፣ ይተናኮሉሃል። አይ ካልክ እንግዲህ ካልሆነም እኛም እዚህ ተሰብስበን እዚሁ እናክብረው አሉ። ካልሆነም አይደለም። እሺ በቃ አብረን እንሄዳለን። እሺ አለ። አዎ እኔ አፋፍ ላይ እሆናለሁ። ሙች በለኝ። ውይ ልጅ የተባረክ በል ቶሎ ለባብስና እንሄዳለን። እግዚአብሔር ይባርክ። እሰይ አቤት አቤት እናና እናወራ ትንሽ saniye drugi. አሁን እኮ ምንም የመጀመሪያ ቀን እንዴት እንደመተውሽ አላስታውስ ሳላስቡ እዛ እንዳሰሪ ደግሞ የከለከልኩሽ ሌሎች ሰዎች እንዳይተና ከተስማማን ቀስ በቀስ ማለቴ ጭንቅላቴ ማሰራት ጀምሯል። መማርም ጀምሯል። መጽሐፍ እንደቻልኩ መጀመሪያ ለአንቺ ነው ደብዳቤ የምጽፍልሽ። ከዛ እኔ አንቺ ጌጥዬ በደስታ አብረን እንኖራለን። አሁን እኮ አይደለም አንቺ ስፈልጊ ግን በቃ እዛ ስራ አንሰራ ችግር? እነ ጌትዬ እናንተ ያነጋገራችኋቸውን ሰዎች ይጠይቃሉ፣ ወዴት እንደምትሄዱ ይከታተላሉ። ስለዚህ ከወጋየው እንለይ። እቃውን አስረክቢኝ፣ ገንዘብሽን ውሰጂ፣ እንለያይ። አንቺም ወደምትፈልግበት ሂጂ፣ እኔም ወደ ስራዬ ልመለስ። አንድ ጊዜ እንነጋገር። ምንድን ነው የምንነጋገረው? እኔ እኮ ስሜ እነ ጌትዬ የሚያሳድዱት የዱርዬ ቡድን የሚያሳድደኝ አይነት ሰው አይደለሁ። እቃው ተከፍሎበታል። እነ ጌትዬ እቃውን ላስተላለፉበት ገንዘባቸውን ከነጓደኛው ወስዷል። አሁን እነሱ አስር ሰው ሰብስበው ለማጫረት ስለፈለጉ እቃው ከእጃቸው ወጣ። አሁን ደግሞ እቃውን ለማግኘት እንደገና እየተስገበገቡ ነው። ስለዚህ እቃውን ስጪ፣ ገንዘብሽን ውሰጂ፣ እንለያይ። እሷን ፍለጋዋን ትቀጥል፣ እኔ ከእነሱ ጋር እጨርሳለሁ። አለዛ ለሶስታችንም አደጋ አለ። ሀይ፣ እኔ እናንተ አንድ ጊዜ እንነጋገር። አጸደ ስሚኝ። ራስ አንድ ጊዜ እንነጋገርበት። ሀይ፣ ምንድን ነው የሚለኝ? ተረጋግተሽ ተቀመጪ። ለምን ችግር አለ እንዴ? ሀይ መቼም የህገ ወጦች ምስክር መሆን አትፈልጊማ። ተቀመጪ። እች ልጅ ምን መሰለች ጭራሽ በስንት መከራ ለምኝ ስንቱን ታቦተ ማጽኛ ያመጣኋት ልጅ ምን ታደርግ እሷ አስደሰትም ብለን ሀዘን ውስጥ የዘፈቅናት እኛ ምን አደረግን ጣሰው እኛ ይሄ ከይሲ መጋኛ ሰላም በተቀመጥንበት መቶ ለከፈን እንጂ እኛ ምን አጠፋል? አሁን ምን አዲስ ነገር አለ ምንም የለም ያው የወረዳው ጉዳይ ነው፣ ሁሉንም ነገር ለእኛው ተውልን ብለዋል። ችግሩ የታለም ነው። ምን ሆኑ ደግሞ እሳቸው? ያው ወጋየው ለረጅም ዓመታት የአብዬን ወራሽነት ስላላስከበረች መንግስት ከሚወስደው ብዬ ነው እላታለሁ። እንግዲህ ሌላ ምን እላታለሁ? ለመሆኑ ምን እያለች ነው? እሳቸውማ ልጁ ከሄደ በኋላ አፋቸው ምርግ አድርገው ተኝተዋል። ያሰቡትን እንጃ እንጂ ታቦቱም እየሄደ ነው። በቃ እኛም እንሂድ። በቃ ሂዱ። እሺ፣ እኔማ አባወራዎቹ እሺ እርግጠኛ ነሽ? አትጩሁ፣ አደንግጥ፣ ሊገባ ትችላል። ወደዛ ትዙር እንዴ ቢገባትስ? ወዴት ነን? ሀገረሰብ አንቺ እንደዚህ ስትሆኝብኝ እኮ ሰማዩ ድፍት ነው የሚልብኝ። ምን ሆነሽ ነው? እባክሽ ንገሪኝ። ምን ሆነሽ ነው ትኛለሽ? እሜ ሞገስን አላየሽውም እንዴ? ቅድም አላየችዋለሁ በደንብ ከአቶ ኤርሚያስ ጋር ሊዘምሩ ሲያሸበሽቡ ሲገላምጠኝስ ፊት ሲነሳኝስ አላየሽውም? እሱንማ ነግሬሻለሁ አያልጌ ያፈቀራት ሴት ፊት መኮፈስ ወንድ ልጅ ደንቡ አንቺ ደግሞ እንደዚህ ዛሬ እምር ብለሽ ቆንጆ ሆነሽ ሲያይሽ እሰው አይን ውስጥ ትገቢብኛለሽ ብሎ ሰግቶ ነው። ቆንጆ ያፈቀረ ወንድ ሁሌ እንደደነበረ ሁሌ እንደቀና ነው። አያለ አስተያየቱ ግን የጥላጃጁ የቀናት አይመስልም ነበር። እሜ ፊቴን እንኳን እኮ ላይኝ አልፈለገም ነበር። ሰው የግራ ጎኑ ደግሞ አንቺን የመሰለ ደብራብ ቆንጆ ሴት ምንሽ ነው የሚጠላው? እባክሽ ልጅ ይሄንን ትርጎ የመሰለውን ደግሞ ጉንጭሽን እባክሽ በእንባ አታብላሽ። እባክሽ እባክሽ እባክሽ አታልሽ። እባክሽ እባክሽ ልጅ እኔ እንጃ። እቃው የለም፣ ማንም የለም ቤት ውስጥ አብዬ። ትናንት በዚያ ወረቀት ጉዳይ ውሳኔ እርምጃ ባለመውሰዳችን በጣም አዝኖ ነበር። ከተማ ሄዶ ምናልባት ከተማ ሳይነግረን ዝም ብሎ ሄደ። እንደው ልሂድስ ቢል ያንን ምስኪን ወደ ከተማ ማንስ ይወስደዋል? እንዴትስ ይሄዳል? አብዬ ትናንት ስልክ ሲነጋገር ነበር ወይ ደግሞ እዛው ትምህርት ቤቱ ሄዶ ይሆን እና አድማሴ ጋ ከተራም ላይ አላየኋቸው እነሱ ቃቁ ትሂድና እና አድማሴ ጋ የልኝ ቶሎ በል በቃ እኔም ማስረሻ ጋር ልሂድና ልፈልግ እሺ ሂጂ ልጄ ሂጂ እናና ቶሎ በይ ባ ጣሰው ቆይማ ጠብቀኝ ቆይ ዕቃ ታግዘኛለህ እፈልግሃለሁ ምታግዘኝ እኮ ነው የምልህ